Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady fahatelopolo ny volana aprily telo amby roapolo sy roa arivo ora maraina hatramin'ny alatsinainy voalohany volana mey telo amby roapolo sy roa arivo ora maraina. Tsy misy ny filazana manokana makasika ny alin-drano afa tokony hitarina hatrany isika mpampiasa ny ranomasina. morontsiraka atsinanana, tanjona boba omby hatrany amin'ny tanjona angotsy, andrahona tsitokotoko ny andro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho valo amby roapolo ka hatramin'ny enina amby efapolo kilometatra isan'ora an'onjabe ny ranomasina, avo ny onja rahefa engevatra hatramin'ny roa metatra. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro, andramo atsitokotoko hatrany ny andro, ho avy atsimon'ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora any Onjabe-Andranomasina, avy ny onja iray faingo telo ka hatramin'ny iray faingo dimy metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, andramo atsitokotoko ny andro, ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilometatra isan'ora, hahatratra valo amby roapolo kilometatra isan'ora manakaiky an'i Taolagnaro. Manozabe an-dranomasina avo ny onja manodidina ny iray faingo efatra hatramin'ny iray faingo enina metatra. Ny taolany aro hatramin'ny tanjona vohimena an-drano asitokotokona ibaliaka ny masoandro ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora miovaova ny tolakandro ka ho sivy ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avo ny onja manodidina ny iray faingo dimy ka hatramin'ny roa faingo efatra metatra. Morontsiraka Andrefana, tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankapoa hibaliaka ny masoandro, ho avy atsimon-drivotra ka ho sivoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora, ho avy atsimo ka ho sivoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilometatra isan'ora any an-kafa. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja manodidina ny iray faingo telo metatra ka hatramin'ny iray faingo fito metatra hatratra roa faingo enina metatra kosa manakaiky ny tendrony atsimo amin'ny farany fe-potoana noho ny alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjona akabo hatrany tanjona vilan'andro, hibaliaka ny masoandro ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora. Adino mpanonja ny ranomasina avy ny onja aotra faingo fito ka hatramin'ny iray faingo roa metatra. Tanjona vilan'andro hatrany Analalava andranan'ny sokotokona ibalikan'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora. Ho toy ny na adin'ny mpanonjan'ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny iray metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona boba omby andranan'ny sokotokona ibalikan'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora Hiovaova kosa ka ho sivoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilometatra isan'ora hatrany any an-kafa. Ho toy ny na adin'ny mpanonja ny ranomasina avy nionja ho latsaky ny aotra faingo valo metatra.